そばにいたがないのちょっともとはいてももう別れたい僕が未熟 消すもう何回長くはない無がゆえに時が解決僕らは残さてしまうかこてあなたのそばないか抱きしめるまで愛おしかった 皆さ惜しむことをしたよ首固定にないさみたいのをもっと痛いのに消えるなよバカなったら空見上げ落ちる涙ひらめく光夢の今だっては闇の中 Losing you Baby ガジマ Say you with me 島くは涙ぬぐひた心から来ないでよ代わりなんてない峠が刺さるでも自分のせい君は進む しすはどうでこんな失敗する消すのも何回長くはない無知がゆえに時が解決僕らは残されてしまうのか後であんたぞパンになんか抱きしめるまでてほしか 崩れ地に落ちた